nie skuć żyć Nie skuć na żyć Nie skuć na żyć скучно жить Выпускают дым Все, что захотел, я уже получил Я умру молодым Я умру молодым Мне скучно жить Выпускают дым Все, что захотел, я уже получил Я умру молодым Я умру молодым Мне скучно жить скучно жить